लो व्हाट्सएप पर भी होने लगे हैं तीन तलाक लो अब दहेज में डेढ़ लाख रुपए नहीं लाने पर पति ने व्हाट्सएप से वॉइस मैसेज भेजा और पत्नी को तलाक दे दिया पत्नी ने एसएसपी को शिकायत की और पुलिस ने पति सहित सास ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली पत्नी का यह भी आरोप है कि उसका पति दूसरी शादी करना चाहता है और तलाक के मैसेज के साथ ही दूसरी शादी के लिए लड़कियों को फोटो भी भेज रहा है यह किस्सा है इंदौर का सिरपुर के पास चंदन नगर में रहने वाली आफरीन द्वारा यह रिपोर्ट पुलिस को दर्ज कराई गई उसने पति शाहरुख अंसारी सास और ससुर फिरोज अंसारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है